Salut! Uh, sunt Silviana, uh, am făcut cursuri de improvizație tot anul cu acești copii minunați. Vreau să-i ascultăm ce înseamnă pentru ei a învăța. Uh, pentru mine, a învăța înseamnă a greși și a te juca. Eu aș numi cursul meu Învață să greșești, pentru că greșeala este o etapă în dezvoltare și nu așa cum crede societatea românească că e ceva rău. Mă numesc? Numele meu este Orani Civan George și am 10 ani. Uh, am învățat de la acest curs cu Silviana. Uh, trebuie să fiu mai bun, mai înțelept, să fiu mai jucăuș și Super. să fiu mai... nu știu cum să zic. De fapt, ai descoperit calitățile pe care oricum le aveai, dar poate nu știai că, că da. sunt calități. Da. Mulțumesc foarte mult! Uh, mă cheamă Mărușa Ștefan Troi și am 10 ani. Cum cursul cu... Cu Silvi, Silvia, o să zici? Cu Silvi. Am învățat uh, foarte multe. Uh, să nu mă supăr la un joc sau... Super. Da, să mă... Să fii creativ. Să nu mai fiu adult. Să știi să te joci la vârsta ta? Da, da. da. Uh, și cam Super, mulțumesc mult! Mă numesc Oraniș Paul Peter, am 9 ani și cursurile, cursurile de cu activități ale lui Silvi sunt uh, pentru a mai te uh, face mai creativ. Super, super. Și cu mai multe expresii, nuanțe și uh, în sfârșit. Mulțumesc foarte mult! ani. Pe lângă tot ce ne-am învățat Silvi să fim mai creativi, să nu ne mai fie rușine foarte mult, să ne putem controla, um, și pe lângă muntele joculețe ne-a zis și că um, putem învăța și prin a ne juca. Să Adică matematica poate fi învățată și prin joc, orice da. materie, iar a învăța nu ține numai de a memora, nu? Da. Asta vrei să spun. Da. Ci a învăța ține și de a uh, te juca în timp ce înveți un curs sau... Da. Mulțumesc mult! Pe mine și acolo la Ismail, și am două ani. I-am învățat de la acest curs că trebuie să fiu mai curajoasă și, și se luptă mai super la jocuri. Super. Când pierzi. Uneori trebuie să vezi uh, <laughs> ai învățat ce? Uite, poți să spui cum te cheamă? Și ai învățat de ceva? Da. Să putem să învățăm toate Să faci povești? Mm, cam așa. Mulțumesc. Să ai mai mult curaj? Mm, da, și să ajuci pe mama. Foarte bine, bravo! <laughs> Mulțumesc! Mă cheamă Furtună Cezar Daniel și am învățat de la cursul acesta împreună cu Silviana și cu colegii mei din clasă. Am învățat să ne jucăm, să nu mai fim maturi, să ne distrăm. Cursul ăsta a fost foarte vă spun, mai de copilărești, foarte frumos și distractiv. De fapt, am încercat să învăț să fie matur unde trebuie și să se joace unde trebuie, pentru că la vârsta lor uh, au o idee puțin uh, greșită, după părerea mea, despre ce înseamnă să fii matur. Și copiii la vârsta asta uită să se joace. Și, de fapt, îți mulțumesc că ai spus despre lucruri. Mulțumesc! Mă numesc uh, Antonio Mohamadi, am 11 ani și mi-a plăcut foarte mult la curajos, să, um, să am învățat că matematica nu se face doar prin uh, uh, urile de... sau informație da. strictă. Și, poți să o vezi ca un joc. Prin... Uh-huh. Mulțumesc M-am învățat multe lucruri și de aceea mulțumesc. Mulțumesc foarte mult! Uh, eu am încercat pe toți să um, îi ajut să-și recunoască emoția și să nu le mai fie rușine cu emoție. E ceva normal să avem emoții pe scenă. Haideți, uh, vreau toți să întrebăm, să întrebăm pe cei pe care ne privesc ce înseamnă pentru tine a învățat. Să zic eu două, trei și, da? Două, trei și. Ce înseamnă pentru tine